surxondaryo viloyatining har bir shahar va tumanlarida mavjud imkoniyatlar va zaxiralar hisobiga hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha yildan yilga samarali ishlar amalga oshirilmoqda jumladan denov tumani misolida oladigan bo'lsak birgina bu yilning o'zida umumiy qiymati 841.7 milliard so'mlik ta yirik sanoat loyihasini amalga oshirish va shu orqali ikki mingdan ortiq doimiy ish o'rni yaratish maqsad qilingan shuningdek 27.2 gektar maydonda 3 ta sanoat zonasi qurib ular tarkibida ham 45 ta sanoat loyihasini amalga oshirish rejalashtirilgan Ayni paytda 6.2 gektar maydonda ikkita sanoat zonasida qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Qo'zichoqli mahallasi hududidagi Urgut erkin iqtisodiy zonasi Dino filialida maishiy elektronika mahsulotlari ishlab chiqarish hisobiga 500 nafar fuqaro yangi ish o'rniga ega bo'ldi. Namozgoh mahallasi hududidagi 18.3 gektar maydonda 1715 ta tadbirkorlik subyektini o'z ichiga oladigan yirik savdo va xizmat ko'rsatish kompleksi barpo etilmoqda. Bu kabi keng islohotlar bilan jurnalistlarni tanishtirish maqsadida Dino tuman hokimligi va O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi Surxondaryo viloyat bo'limi hamkorligida media tur tashkil qilindi. Dastlab ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun tuman hokimligi binosida matbuot anjumani tashkil qilindi. Unda Denov tuman hokimi inhom Abrorov 2023-yilda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalalarida olib borilayotgan ishlar borasida hisobot berdi. Shuningdek, xalq deputatlari Denov tuman kengashi kotibiyati mudiri Muhammadiy Abduraimov Oliy Majlis Qonunchilik palatasining shu yil 10-martdagi hamda Senatning 14-martdagi qaroriga ko'ra joriy yilning 30-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi rejalashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendum o'tkazish bo'yicha tumandagi uchastkalarda ko'rilayotgan tayyorgarlik haqida ma'lumot berdi. Shundan so'ng 93 tasi umumiy o'rta ta'lim maktablarida, 7 tasi kollej, litsey va texnikumlarda, 6 tasi tibbiyot muassasalarida va boshqa tashkilot korxonalarida tuzilgan saylov uchastkalari faoliyati bilan tanishish maqsadida ilk manzilda tur ishtirokchilari tibbiyot kollejida bo'lib o'tayotgan referendum targ'ibot tadbiri va 82 maktabda tashkil qilingan 610 saylov uchastkasiga borish o'qitishda shu bilan birga sakson ikkinchi maktabda o'quvchilar uchun tashkil qilingan ingliz yapon koreys tili o'quv xonalari va kichik muzey bilan tanishishdi keyingi manzilda ommaviy axborot vositalari vakillari obod mahalla dasturi bo'yicha 500 million so'm mablag' evaziga qurilgan sufi olloyor mahalla fuqarolar yig'ini binosining ochilish marosimida ham ishtirok etishdi aytish kerakki oldinlari ijara binosida faoliyat olib borgan mahalla xodimlariga yangi bino qurilishi yengillik berdi va endilikda 970 ta xonadonda istiqomat qilayotgan besh nafar aholining uzog'ini yaqin talqin qildi navbatdagi manzilda ommaviy axborot vositalari vakillari istiqbolli loyihalar bilan tanishish maqsadida buyuk kelajak mahallasiga tashrif buyurishdi jurnalistlarning e'tiborini tortgan narsa bu mahalla massividagi ko'p qavatli uylarning yerto'la qismidan unumli foydalangan holda xorijiy til kurslari hamda gimnastika mashg'ulot xonalari tashkil qilinganidir. yangicha ko'rinishdagi tadbirkorlik loyihasi bugungi kunda o'z samarasini berayotganligini ularning faoliyati misolida yana bir bor ko'rish mumkin shundan so'ng jurnalistlar sog'liqni saqlash yo'nalishida afzal yangi texnologiyalar asosida to'qqiz 9 milliard so'm mablag' asosida bunyod etilgan shifo med klinikasida bo'lib 100 o'rinli 30 nafar malakali shifokor va hamshiralar faoliyat olib borilayotgan klinikada bemorlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatish sifati bilan tanishishdi keyingi manzilda ishtirokchilar 4 gektarli pomidor mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanuvchi deno sharp mo'jizasi mahsuloti cheklangan jamiyat faoliyati bilan tanishishdi ushbu loyiha 900 ming dollar mablag' asosida bunyod qilinib unda 35 nafar malakali mutaxassislar ishlamoqda bugungi kunda bir yarim trillion so'mlik e, loyihalar amalga oshirish natijasida uch mingdan ziyod ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan hozirgi kunda birinchi chorakka denov tumanida e, <clears throat> o'n birta loyiha ishga tushishi belgilangan edi bugungi kunda kelib e, o'n to'qqizta loyiha amalga oshirildi birinchi chorakda bunda <clears throat> ikki yuzdan ziyod yangi ish o'rinlar yaratildi xususan bugungi turgan shu issiqxonamizda to'rt gektar yer maydonda e, issiqxona tashkil qilingan bu issiqxonada e, pomidor mahsulotlari bodring mahsulotlari e, ekilgan oldin tadbirkorlar bir loyihasini amalga oshirish uchun har joyda sarson bo'lardi prezidentimiz tomonidan loyiha guruhi tashkil qilindi loyiha guruhida o'n beshdan ziyod tashkilotlar bir joyda o'tirib faoliyat olib boradi kelgan tadbirkorni yo'nalishi bo'yicha biznes rejasi qolaversa tijorat bank kreditlari e, qolaversa e, prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlar sharoitlarni e, bir yo'la tushuntirib berilib tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash bo'yicha loyiha guruhimiz ishlab boradi bundan tashqari loyiha guruhimizni asosiy maqsadi deno tumanini yer osti yer usti boyliklarini o'rganib shulardan oqilona foydalanish bo'yicha qolaversa deno tumanida Э, har bitta mahallasida imkoniyatlardan kelib chiqib o'sha mahallalarni imkoniyatlarini o'rganib chiqib o'sha mahallalarni imkoniyatdan kelib chiqib loyihalar shakllantirib tadbirkorlarimizga taqdim qilib e, o'sha loyihalarni amalga oshirish e, loyiha guruhini asosiy maqsadi hisoblanadi undan tashqari denov tumanida to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni e, jalb qilish oldimizga maqsad qo'yganmiz hozirgi kunga xitoy davlati bilan e, yirik loyihamiz amalga oshiryapmiz e, elektromobil zavodimiz hozirgi kunda e, tashkil qilganmiz ikki ming yigirma uchinchi yil oxiri ikki ming yigirma to'rtinchi yilni boshida shu zavodimiz ishga tushadi undan tashqari yirik tojikiston davlati bilan ham yirik loyihalarimizni amalga oshiryapmiz hozirgi kunda Э, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash saralash qadoqlash qolaversa <clears throat> yer yangoq mahsulot yer yangoq pastasi ishlab chiqarish loyihasini yil yakunigacha amalga oshirish e, ko'zda tutib e, ikki million dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar amalga oshirish belgilangan bundan tashqari logistika markazlarini tashkil qilish oldin besh dona tadbirkor bo'lgan bo'lsa eksport qilayotgan tadbirkor hozirgi kunga o'ttiz to'qqizta eksportyor tashkilotlarimiz shakllandi bu hammasi prezidentimiz tomonidan shu tadbirkorlarga yaratib berayotgan imtiyozlar imkoniyatlardan kelib chiqib hozir tadbirkorlarimiz olib borilmoqda ko'charov botir yosh bo'lishiga qaramay mas'uliyat cheklangan jamiyatni tashkil qilib aholiga onalarga sifatli ishlov berish xizmatini ko'rsatib kelmoqda 2022 yil oxirida tashkil qilingan korxona 5 milliard 900 ming so'm miqdorida hamkorbank krediti asosida faoliyat olib bormoqda media tur davomida ushbu korxonaga ham tashrif buyurgan jurnalistlar oynalarni saralash va ularga bejirim ishlov berish jarayonlarini kuzatishdi bir kunlik hamkorlikda tashkil qilingan media tur davomida jurnalistlar birgina Deno tumani misolida yurtimizda olib borilayotgan islohotlar va istiqbolli loyihalarni bugungi kunda berayotgan natijalar bilan yaqinda tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi